mutta, mutta tota, tehokasan Colorado on kyllä kaiken kaikkiaan. Siitä huoli. No, joo, on, on, on tehokas, mutta kyllä tuossa katsoin katsoo noita klippejä, niin kyllä tuolta toi keskusta aukeaa todella helposti kolmukset. Ja sieltä se yksi äijä lähtee, lähtee sinne laidalle perään ja se ei ole ihan varma, että pitäisikö se mennä sinne ja muut ei sitten ole sieltä niinku tulossa mukaan. Et se on vähän tuommoista ei oikein ehkä tiedetä, mitä tehdään. Niin, välillä heillä saa tulla tämä tuplaus, eli voi, voi tulla tuplaamaan, jos on vähänkin hyvä paine, niin sitä kautta riisto. Niin nämä tuplaukset vähän väärällä tavalla ajoitetaan, ja sen takia tuo keskusta hiukan aukeaa tuolla. Et tässäkin, tässäkin maalissa toi lähtee tämä laituri antaa painetta sinne, mutta kiekon menetys tuossa ja sitten se kääntyy omiin, niin tuossa ei kauan kestä, kun kiekko on sitten nuotassa, että et, et niin nopeasti tuo maali vaikka syötyy, koska puolustus ei ole tietenkään valmius tilassa, koska on peliväline heillä, niin siitä kääntyminen ei nyt ja äijien merkkaaminen on kauhean. Rupes ottaa vähän, peli rupes aukeamaan, rupes ottaa jäähyjä, sitten rupes kolumbus nakkaa, nakkaa myös niinku kiekkoa verkko. Mitä, tappu, mitä pelillisesti niinku siis, tapahtuu niinku lähtökohtaisesti? Minähän olen vanhan liiton äijä, kuten tiedät. No, tiedetään niin minä, hyvin ja, ja Minä, minä tykkään aggressiivisista jääkiä kiekosta ja. aika pitkälti. ja kamppaillaan tosissaan, pannaan all in, laitojen lähellä, väännetään, käännetään, voitetaan se peliväline, koska sillä sä määräät pelisuunnan. Ja sillä yksinkertaisilla asioilla ne sai väännettyä Coloradoa vähän pois mukavuusalueelta. Eli kiekollinen pelaaminenhan ei ole enää niin kivaa. Joo. <laughs> koska tila ja aika tapetaan niin sanotusti pois. Ja se sekoitti sitten heidän pakkaansa ja pää rupesi vähän kiehumaan siellä josta tuli sitten pieni kostojäähykin tuossa ylivoiman aikana, odettiin 2 plus 2. Eli mun mielestä loistava reagointi siihen, että millä te saadaan oma joukkue pelaaminen tähän peliin mukaan, mitä Kolumbus teki. Aika iso tason nosto ja tavallaan ryhtiliike. Ja Patrick Laine, joo, täytyy kyllä ihailla, että kotikaupunkiin tullaan 1 plus 1 ja ei se toinenkaan maali nyt ihan hirveä vääryys olisi ollut, että tuosta olisi nakannut, mutta hyvä tason nosto myös häneltä ja otti, otti sitä roolia, mitä pitää ottaa. Otti joo. Maalin eteen. Sieltä tulee ja sieltä tulee maali. Sean Corley maalin tekijänä ja tasoitus 3-3 on tosiasia. Kolumbus nousee kolmen maalin takaa jo asemasta tasoihin tässä päätöserässä. Erittäin vahvaa toimintaa, kiekottomana, äh, kiekottomat pelaajat tuolla teki, että tämäkin niin väkisin väännettiin tonne. tuolta esille tullaan ja kakkoskiekoissa oli jopa kaksi Kolumbuksen miestä. Robinson rystyltä sinne maalin eteen ja sieltä Girardin välistä. Siinä on Foodi myös ja Turali. Kolme kolme. Kolme kolme. Ehkä se Nikan kiekko sen näkee. Ja nyt jonkinlaista kulminaatiopistettä. Pidä omasta mailasta hyvää huolta. Ihan selvä. Joo, joo, se pitää. Eikä. Katsotaan Voracekki tuolla. Joo, ei pahemmin näitä siinä itseään loukkaavan. Vaikea torjunta poikittaisliikkeestä. Edelleen Colorado paine jatkuu. Hän on pakka sekaisin siellä kolmuksen puolella. Rantanen ampuu suoraan syötöstä. 4-3. Mikko Rantanen ja illan toinen äh, osuma. Tehokas Coloradon ylivoima. Jälleen kerran. Mikko Rantanen huudattaa tamperelaisyleisöä. 4-3. Colorado johtaa jälleen. On se aika hyvä, kun katsot tuota viivatyöskentelyä Makaria. Pop, pop. Se on niin nopea toi syöttö, että siinä on koko aika laukaisuuhkaa ja pop. Ja sit Mikolla on kyllä aika nassava toi laukaus ton kattoon. Aika kiva paikka Joo. olla tossa. Mun mielestä Mikko on... Tasoitus Kolumbukselta siis Rantanen. Rantanen löytää hyvin sieltä taustalta tilaa McKinnon. Etukulma oli auki. Siinä oli vähän pakkeja edessä. McKinnon. McKinnon tulee. Rantanen uudestaan ja sieltä Makar ja viiteen kolmeen. Ja ykkösketju jälleen kerran peli päällä. Kane Makar 5-3. Kyllä se maali vähän niin kuin roikkuu ilmassa tuossa koko ton vaihdon ajan. Joo, toi veti vähän sanottomaksi toi taistelu ja vääntäminen ja kääntäminen, mitä tuo kulmassa oli, mutta tämä kiekollinen taito pienessä tilassa, miten nämä näkee katse ylhäällä, pystyy antaa semmoisia pieniä syöttöjä vapaana oleville pelaajille. Se on ihan uskomaton. Edelleen Mäkinon. Pelaa taustalle Rantaselle, Rantanen tulee ja sieltä hattu teppu. Loistava peliluku Mäkinonilta ja Mikko Rantanen tähän Tampereen avaukseen kolme maalia ja hatut lentävät jäälle. Aika moista. <laughs> Aika moista, joo. McKinnoni haki kyllä aika hyvin tuonne. Vil- Vilkas siinä olisi voinut itse tehdä ehkä joo, jo aikaisemmin. Vilkas, missä Mikko? Tämä täys, halli lähes suomalaisia melkein varmaan kaikki, niin, niin, niin saa nyt ihan raho, rahollensa varmasti vastineet. Laine teki se muutama vuosi sitten ja nyt on Mikko Rantasen vuoro tässä vielä Rantanen vilkaisi, että sieltähän se Mikko on tulossa ja ykkösellä hyvä veto. Kolmas maali tänään Rantaselle. Hattu temppu tähän ensimmäiseen peliin tuplapeleissä. Yleisö antaa muuten Standing Ovationeita parhaillaan.